السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة رجعنا لكم بموقع جديد موقع استثمار النهاردة لسه اليوم الثالث فيه على الموقع هنروح نستثمر طبعا انا مسجل من الموقع من امبارح آه، فلقيت الموقع قدام فرحت سجلت فيه عشان خاطر الحق الموقع من اوله ودي طبعا وجه التسجيل في الموقع كل ما عليك ان انت هتدخل اسم التسجيل بتاعك وبعد كده البريد الالكتروني وكلمه المرور وبعد كده هنضغط انا لست برنامج روبوت. وبعد كده هنضغط على انشئ حساب انا هروح بقى اسجل فاعمل تسجيل دخول في الموقع وارجع حضراتكم مره ثانيه بعد ما عملنا تسجيل دخول في الموقع طبعا الموقع بيديك هديه 10 روبل مكافاه آه، على التسجيل بتاعك طبعا بيشتغل معاك تعدين انا لسه كده ما عملتش اي ايداع خالص على الموقع فرصيد دلوقتي يعني تقريبا كده جرب يكمل واحد روبل فانا هروح اعمل ايداع على الموقع اول حاجه هنضغط على فوق حتى وهنختار طبعا آه، محفظه بير بس قبل كده هنخليها الاول كده 20 انا كوي يعني هي كويسه كده 20 20 روبل وهضغط على محفظه بير هنخليها محفظه بير بعد كده هنضغط على تعليمات هنزل كده تحت هنلاقي ايه مدينا رقم المحفظه بيقول لك الحد الادنى ان انت تعمل واحد روبل اقل حاجه هناخد رقم المحفظه كده copy او نسخ بعد كده هنروح على محفظه بير طبعا دي السحبات اللي انا سحبتها كلها النهارده ولسه ساحبها دلوقتي حالا من مواقع الاستثمار آه، فطبعا هنضغط على علامه التحويل دي كده او السهم اللي شبه الماوس وهنحط الرقم اللي خدناه copy دي كده هنضغط عليه لصق بعد كده هنكتب هنا نخلي الايداع بتاعنا كام نخليه 20 زي ما قلنا وبعد كده هنضغط على ارسال وكده حولنا ال 20 روبل للموقع هنطلع كده على علامه الساعه كده آه، اسف ننزل تحت كده على علامه الساعه هناخد الرقم بتاع معرف العمليه كده هنضغط عليه ناخده نسخ بعد كده نرجع للموقع بتاعنا وهنحط هنا رقم معرف العملية كده لصق بعد كده نضغط على التحقق من الدفع هو جاب لي رساله كده بيقول لي يتم اضافه الاموال الى الايداع هقفلها كده وبعد كده هروح على مساهمات وزي ما انتم شايفين انا رصيدي كده اصبح 30 روبل هو مديني طبعا 10 روبل آه، هديه وانا عامل ايداع ب 20 روبل كده الرصيد بتاعي آه، اصبح 30 روبل ايداع على الموقع فطبعا 30 روبل بيقول لحد اليوم بيديني 3 روبل يوميا و10 طبعا منقده في اليوم وباخد تقريبا كده في الشهر لمده 30 يوم المفروض آه، اخد 90 روبل طيب وهنا لو نزلنا تحت كده هنلاقي اثباتات سحب كتير جدا هنا طبعا دي ودائع المستخدم من الناس اللي عامله طبعا ايداع اول واحد انا من فوق كده ايمن 4 5 6 عامل ايداع ب 20 روبل وطبعا دي في ناس هنا عامله ب 1900 روبل يعني ناس عامله مبالغ مبالغ كبيره جدا ايداعات على الموقع وهنا اثباتات السحب هنا طبعا اخر واحد ساحب 1 روبل ونص وفي اللي 1 روبل و60 سنت وفي اللي 7 روبل 29 روبل وهنا في واحد ساحب 920 روبل بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمنا يعني آه، طبعا ناس عامله ايداعات وناس عامله سحوبات تجيب لك الاثبات بتاع السحب وبتاع الايداع للاشخاص اللي شغاله على الموقع فربنا يوفقنا ان شاء الله ونحاول نعوض الموقع اللي قفل امبارح اللي عملنا عليه ايداع ب 20 روبل طبعا ما لحقناش نسحب منه اي حاجه لان هو تقريبا قفل في اليوم الثاني لي يعني ما اخدش وقت خالص خالص خالص ففي اليوم الثاني قفل آه، ما لحقناش حتى نسحب اي حاجه ولا واحد سنت حتى من الموقع آه، فيعني اهو موقع بيجي كده وسط المواقع فربنا يعوض علينا ان شاء الله وعلى الناس اللي عملت ايداع على الموقع ويا رب يعجب حضراتكم الموقع اللي احنا شرحناه موقع مونتير فون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته